Что такое пиар? Это сокращение от словосочетания PageRank. Он является показателем уровня доверия поисковика Google конкретной странице вашего сайта. Для разных страниц сайта показатель PR разный. Как узнать PR сайта? Чтобы быстро узнать PR сайта, можно воспользоваться сервисом pr Вписав э, в поле имя своего домена и нажав кнопку «Отправить», вы быстро получите значение PR для вашего сайта. От чего зависит значение PR? Значение PR для конкретной страницы зависит от количества ссылок, ведущих на него, и от того, насколько велик вес этих ссылок. Чем больше ссылок с авторитетных сайтов, тем больше значение PR для конкретной страницы. Значение PR может варьироваться от 1 до 10. Если PR вашего сайта равен 4-5, это значит, что сайт довольно-таки популярен. Если же он равен 6, значит это признак очень грамотного поискового продвижения вашего сайта. Значение более 6 для индивидуальных проектов практически недоступны. Какие есть способы поднять пиар? Прежде всего, это создание уникального и интересного контента. Чем интереснее будет контент на вашем сайте, тем больше на него будут ссылаться. Следующий способ – это внутренняя перелинковка. Одной грамотной внутренней перелинковкой можно поднять пиар от 0 до значения 2-3. Пиар можно также поднять, регистрируя свой сайт в популярных каталогах, обмениваясь ссылками с тематическими ресурсами, либо же покупая ссылки с авторитетных сайтов. Почему важен пиар? Пиар является одним из параметров при формировании поисковой выдачи Google. Чем выше пиар вашей страницы, тем выше она будет находиться в результатах поиска.